se re lebokelo la ka šele la go dira lithara e tee a kere nka šomišang go tla go tšhela metse ka mo nka šomiša e ya mathomo ya bobedi ya boraro ya mafelelo re šomišitše dikomiki tše kae re šomišitše dikomiki tše nne a kere re rile ke lithara tše kae ka moo ye tee ke tla ka lithara ye nngwe ka mo ke dilithara tše kae ke dilithara tše pedi a kere ge re šomišitše dikomiki tše nne ka gare ga lithara e tee o nagana o ka re ka mo gare ga lithara tše pedi re ka šomiša dikomiki tše kae dire o re tše senyane ke yona o mongwe ntuli tše hlano a se yona ditebogo tše tshela a se yona rati a se yona aowa lena tše seswai very good seswai a kere o ra re ka re ga dilithara tše pedi re šomišitše dikomiki tše kae tše seswai wena o ya gae a kere wa ntšeela lebotlelo le le ke 1.5 liter a kere ee wa tla go sasa wa mpotsa gore e tladitše ke dikomiki tše kae